Снимай, Кирилл. Посмотри направо, вон там мужики бегут с автоматом. Мужики. Ну, прям пистолет вытащил. Уходи отсюда! Да, да. Вызывайте полицию. О, Господи. Там прям это... Идет, да? Да. 4, чья Тойота? Не так, что я снимаю это. Вот она. Красотка, кто бомбанул. Быстро. Ага. Так, у кого-то машинки пострадали.